Rafa Geek 2013, bienvenidos. Necesitaremos pan, queso tajado, jamón o mortadela. Papel de aluminio. ¡Una plancha! Tomamos el papel de aluminio. Sacamos un pedazo lo suficientemente grande para cubrir el sándwich por completo. Y lo cortamos. Ahora tomamos un pedazo de pan, lo colocamos, tomamos la otra taja de pan, la colocamos Tomamos una tajada de queso, la colocamos en una de, los, de las tajadas de pan. Tomamos la otra tajada de queso y lo colocamos en la otra tajada de pan. Ahora, tomamos una tajada de jamón y la colocamos en cualquiera de las dos tajadas de queso. Ahora, tomamos la parte que no tiene jamón y la colocamos encima de la otra de esta forma. Ahora con el papel aluminio envolvemos todo el sándwich. Ahora vamos a tomar la plancha, la conectamos, la dejamos calentar y la ponemos sobre el sándwich de esta forma. De tal manera que todo el sándwich quede cubierto por la plancha. Y esperamos un rato. esperamos un rato y una vez que haya pasado el rato y ya llevemos un tiempito calentando el sándwich, pues podemos destaparlo. Y como ven el sándwich está completamente tostadito, delicioso, ¿no? Bueno, ahora lo voy a volver a tapar. Le doy la vuelta y en el otro lado hago exactamente lo mismo. Le coloco la plancha y la dejo ahí encima unos minutos. Y espero un ratico nomás. Y finalmente lo que hacemos pues después de un rato de planchar es retirar el papel aluminio. Destapamos el sándwich. Y voy a tomar un cuchillo para partir el sándwich por la mitad, para ver cómo quedó por dentro. Y pues como van a ver, el sándwich queda bastante calientico por dentro. Que el queso queda bien derretido. Como ven, apenas se le puede estirar. Queda delicioso. Mm, muy bueno. Se lo recomiendo. Bueno amigos, si les gustó el video, denle me gusta, coméntenlo y compártanlo con sus amigos en sus redes sociales o donde quieran. Si quieren recibir más videos, suscríbanse a mi canal y si quieren ver más videos ahora mismo, visiten mi canal. Muchas gracias por su atención, yo soy Rafa 2013 y espero tengan un buen día.